Luister naar mijn klap en dan volg je diezelfde patroon. Luister mooi. Baie mooi. Baie mooi. Dankie. Kijk naar die patroon. Ik ga dit uitpak op die bord. Zeg voor mij, wat sien Wat Wat sien julle? Drie rooi. Ik kan van mij verder kom pak, die patroon. Recht, kom. En jij is volgende. Net twee partij. Wat zet hij neer? Wat zet hij neer? Trek het op, Poetie. Drie. Volgende, dankie. Zing. Dan, dankie. Volgende. En volgende. Wat gaan hij nou vat? Vaai je mooi, geef hem aan de klap. En volgende. En volgende. Kom ons lees die patroon. Wat sien julle? Dan nag. Pragtig. En nou gaan ons in nou gaan ons dit in ons boeke skryf. As jy reg is.